Не то, что-то я делаю. Не то. Так. Доброе утро, друзья мои. Я и вас не снимаю, Тамара Михайловна. Я снимаю, какие вы молодцы. Вот весь дом говорит, четвертый этаж, четвертый этаж. А вы посмотрите, четвертый этаж что делает. Они собрали деньги, они сами сложились и начали делать ремонт всего этажа. Они уже все тут заштукатурили. Вы на них посмотрите только. Вот с кого надо брать-то пример. И свет везде сделали себе. Потемки ведь были. Сейчас смотрите, как хорошо. И покрасили даже стену. И теперь весь этаж у них будет такой красивый. На зависть всем. Вот это я понимаю, дружные ребята называются. Которые уже не хотят жить в гадюшнике. Вот видите, они уже там вверху побелили кое-что половину этажа. Посмотрите на них. Ой, какие молодцы! Какие молодцы! Я в шоке хожу. Я сегодня поднялась кота искать. А я в шоке полностью хожу. Вот они какие молодцы. Дружно все сложились. А кто не складывает деньги, тех будем прижимать к теплой стенке, в темном месте и вытряхивать душу из него. Вот так вот. Пусть они попробуют с коллективом вместе дружно не жить. Вот так вот их. Ну все, я пошла в контакт это выкладывать. Что ты думаешь? Тихонько, не, чтоб не поскользнуться. Думаю, кого она тут шторы навесила? От холода, что ли? Или что? А, чтоб не забрызгать. Они уж тут побелели, что ли? Да. Ой, какие молодцы. Теленкова пускай тоже сдают. Будем прижимать в темном углу, к теплой стенке. Галю встречу так. Ну давайте, все, пока. Счастливо вам, ребята, молодцы. Пускай все с вас берут пример.